रौरा लोगन के नमस्कार टी डीप टी बम्बई की तरफ से हम रौरा लोगन के ई ट्यूटोरियल में स्वागत करत बानी ई ट्यूटोरियल आप लोगन के स्टूडियो के चरणबद्ध तरीका से सीखने में मदद करी सीखने का तरीका वह सही होला जेमन चलचित्र और संवाद वाचन साथ साथ चले ऑडियो वीडियो प्रस्तुति को चीज के बहुत स्पष्ट तरीका से समझा सकेला कैम स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करे वाला एगो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे चले वाला सब क्रियाकलाप के रिकॉर्ड करे और बाद में ओके चलावे देला एकर माने आप लोग कैम स्टूडियो के उपयोग करके ये सब काम कई सकत बनी कोनो सॉफ्टवेयर के विशेषता के प्रस्तुति में विद्यालय और महाविद्यालय के खातिर ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के निर्माण में उपयोगकर्ता के सिखावे वाला वीडियो बनावे में कोनो काम कैले के तरीका दिखावे में एवीआई फाइल के फ्लैश फाइल में बदलने में और बहुत कुछ कह सकले में हालांकि सॉफ्टवेयर के जानकारी बहुत कम लोग के बाद लेकिन एक उपयोग अथाह कैम स्टूडियो के प्रयोग एस विंडोज 95 98 दशमलव शून्य 40 2000 या पी संस्करण के साथ कई सकल जाला ई प्रोग्राम के इंस्टॉल करे खातिर बस 400 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर एम बी के रैम और 4 बी के हार्ड डिस्क के जगह के जरूरत पड़ेला स्टूडियो एगो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हवे जैसे इंटरनेट से निःशुल्क डाउनलोड कई जा सकेला ई सॉफ्टवेयर के खोले खातिर www.chemstudio.org पे जाएं वेबसाइट खोल के स्क्रॉल करके नीचे जाएं और डाउनलोड करे वाला लिंक पे क्लिक करें अब अपने कंप्यूटर पे कैम स्टूडियो के डाउनलोड करे खातिर दिहल गए निर्देशन के पालन करें एक बार कैम स्टूडियो इंस्टॉल कर लेला के बाद एकरा के चलाए खातिर बस एकरा के आइकन पे डबल क्लिक करें ऐसे कैम स्टूडियो के डायलॉग बॉक्स खुल जाई रौरा के विंडो के ऊपर दाई ओर मुख्य सूची दिखाई दी फाइल में जाके रौरा लगे रिकॉर्ड स्टॉप पॉज और एग्जिट के विकल्प दिखाई दी रउरा तदनुसार बटन डायलॉग बॉक्स में पैबा करबै ओकरे साथ साथ रिकॉर्ड करे खातिर लाल बटन पॉज करे खातिर धूसर बटन और रिकॉर्डिंग रोके खातिर नीला बटन भी पइबै ऐसा सुझाव देवल जाला कि रिकॉर्डिंग शुरू कैला से पहले कर्सर की सहायता से कैप्चर क्षेत्र निर्धारित कर लेवल जाये रीजन के नीचे तीन ठो कैप्चर कैले के विकल्प दिखाई दी अगर रौरा रीजन के चुन के रिकॉर्ड पे क्लिक करब तो रौरा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एगो आयताकार क्षेत्र चुन के ओकरा अंदर के चीज रिकॉर्ड कर सकत बानी अगर रौरा फिक्स रीजन चुनत बानी तब रौरा कैप्चर क्षेत्र के पिक्सल में निर्धारित कर सकत बानी अगर रौरा फुल स्क्रीन चुनब तो सगरी स्क्रीन कैप्चर हो जाये enable auto pan cam studio के एगो बेजोड़ खूबी हवे ई विकल्प चुनने पे रिकॉर्डिंग के दौरान कर्सर जहां जहां जाई कैप्चर क्षेत्र वहां वहां होकर अनुसरण करी एक प्रभाव से रिकॉर्डिंग स्क्रीन के वह क्षेत्र में होला जहां सबसे ज्यादा गतिविधि होला इहवा रउरा पैनिंग के रफ्तार भी निर्धारित कर सकत बानी ऑप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन आवेला जहां रउरा आवश्यकता अनुसार कंप्रेसर चुन सकत बानी ताकि वीडियो फाइल के साइज छोट होवे डिफ़ॉल्ट से माइक्रोसॉफ्ट वीडियो वन कंप्रेसर रहेला लेकिन रौरा के दहल गए ड्रॉप डाउन बॉक्स में से कोनो दूसर कंप्रेसर चाहे कोडेक चुने के आजादी रहेला एक अलावा अपना जरूरत के हिसाब से रौरा कोडेक इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकत बानी वीडियो ऑप्शन सेट कैले पे रौरा फाइल के आकार गुणवत्ता और फ्रेम दर चुन के रिकॉर्डिंग के बढ़िया बना सकत बानी frame capture frame play playback rate के मान निर्धारित करे खातिर पहले ऑटो एडजस्ट बटन से सही के निशान हटा दिया जाला अब रउआ अपन आवश्यकता अनुसार मान निर्धारित कर सकत बानी ई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करे खातिर हम कंप्रेसर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वन जेमन की फ्रेम के मान पाँच कैप्चर फ्रेम के मान 200 प्ले बैक रेट के मान पाँच रख ले बानी क्वालिटी के मान घटा के ले, ले बानी प्रयास त्रुटि विधि और विविध तरीका के क्रमचय संचय लगा के हम व्यक्तिगत तौर पे इन सब मानन के आउटपुट क्वालिटी और फाइल साइज के हिसाब से उचित पैनी कर्सर ऑप्शन सेट कैले से हमने के गतिविधि होए वाला क्षेत्र में ध्यान आकर्षित हो में और फिर ओकरा के रिकॉर्ड कैले में मदद मिलेला ऑप्शन के नीचे जहाँ रौरा लगे शो कर्सर या हाइट कर्सर के विकल्प हो कर्सर ऑप्शन पे क्लिक करी डिफ़ॉल्ट से दो कर्सर विकल्प चुनल होकेला कर्सर के तीन ठो विकल्प होकेला एक्चुअल कर्सर कस्टम कर्सर जौना के आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में से चुन सकत बानी या फिर रौरा अपने कंप्यूटर में मौजूद कर्सर फोल्डर में से कर्सर लोड कर ना एक बाद कर्सर के आसपास के क्षेत्र बॉक्स में सही के निशान लगा के चिन्हांकित कई जा सकेला रौरा हाईलाइट के आकार आकृति और रंग निर्धारित कर सकत बानी अब ओके पे क्लिक करी रौरा के अपने कर्सर में कोनो बदलाव ना दिखाई दी लेकिन रिकॉर्ड भेल वीडियो में एगो परिवर्तित और चिन्हित कर्सर दिखाई दी अब हम रौरा के समझा के देखावत बानी डिफॉल्ट से कैम स्टूडियो आवाज ना रिकॉर्ड करेला ऑप्शन पे सही के निशान लगेला से रौरा आवाज माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कई सकत बानी जौन की ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल बनावे खातिर बहुत ही जोरदार खूबी हवे ई विकल्प उपयोग करे खातिर रौरा के एगो माइक्रोफोन जुड़ल साउंड कार्ड चाहिए ई विकल्प चुनला से रौरा अपन कंप्यूटर से जुड़ल स्पीकर से भी आवाज रिकॉर्ड कर सकत बानी प्रोग्राम ऑप्शन जैसन और विकल्प होला मन उप विकल्प होला ई सब विकल्प के प्रयोग कई के रिकॉर्डिंग के समय कैम स्टूडियो के व्यवहार के कस्टमाइज कर सकत बानी आदर्शतः वह विकल्प चुनी जोना से रिकॉर्डिंग शुरू होके समय प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाए ई कैला से स्टूडियो मिनिमाइज होके स्क्रीन के नीचे दाहिनी ओर सिस्टम ट्रे में आ जाए अभयन रउरा के सिस्टम ट्रे में कैम स्टूडियो के दो ठो आइकन दिखाई दी ऐसा ऐसे होता कहे कि हम अपन इ ट्यूटोरियल स्टूडियो का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करत मानी स्लैश ऑप्शन रिकॉर्ड करेके तीन ठो उ विकल्प होला कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके रौरा रिकॉर्ड पॉज स्टॉप और रेस्ट करे खातिर हॉट की निर्धारित कर सकत बानी रौरा में से कोनो विकल्प चुने खातिर स्वतंत्र बानी तो हमरा के उम्मीद बा कि हम रौरा के पर्याप्त जानकारी दे देनी जौना से रौरा कैन स्टूडियो के शुरुआत कर सकी इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के रौरा ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल और ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल बना सकत बानी एक बार रौरा કેમ स्टूडियो के शुरुआती सीजन में फरार हो नहीं तब रौरा एक अगला संस्करण के अग्रिम खूबी देखे के चाहबे तब तक खातिर सी डी आई बॉम्बे की तरफ से हम आशीष रौरा लोगन से विदा ले पानी रौरा लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद